Witajcie hophetki i hopheadzi. Dzisiaj prosto z browaru gości Szewo z okazji ważenia ostatniej warki w roku 2015. 29 grudnia nadajemy na żywo z browaru i mogę powiedzieć tylko jedno. Ja się czuję jak na budowie nowej nitki autostrady A1. E w całym browarze czuć tylko asfalt. I palone kable. I palone kable. Czyli, Czyli dużo, dużo torfu w zasypie tak powstaje nasze ostatnie piwo, które zapowiedzieliśmy blisko 12 miesięcy temu w naszym streamie e, i będzie to oczywiście... Imperialny Smoky Joe. Tak jest. Wszyscy na to czekali, my na to czekaliśmy. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć z nami na premierach, które się odbędą w Gdyni.